bom? poi questa questa è quella dove è andato gratis e eh, poi questa L'ho provato lo so qui. Vabbè, ah, allenatore, vai. Siamo, sono. Eccolo. la testa del mio avatar lo devo cambiare il mio avatar ovviamente se questo non si muove la mano arrabbio. Ah, amo. man. Okay. Mm, that's Não, Bello, non locale anche i giocatori non, non proprio la bustina. Yeah. That's not a bit. Ah! so perché si mette a novembre, in aprile, Simba. Apriti! Ca... Una parolaccia. Come tanto. Bello. Cioè, la voi vado via troppo vario in realtà Bene. Ah, ridosso. Volevo prendersi un po' di aria, no? E eh, perché ho una battuta. Sono anche un'altra partita. che questa volta vada bene Non tiene vantaggio. Ah, testa. Perfetto. Sapevo. Come si chiama questa tizia? Oh ah, Non Jan Grimm Oh Tennis da campionato Ah Adesso posso più Cosa Questo è un altro rimane Bene. Bene. Aspettiamo di non sta prendendo un cavolo di niente. Per non dire delle parole che non potrei dire. Non potrei dire. E poi il video possiamo me lo metto per i minori. Perché... Comunque vi ricordo di iscrivetevi al canale prima di terminare il video no perché noi lo terminiamo tra poco no si chiama sì quindi oh, iscrivetevi al canale se volete poi rilassare un like e scrivere un commento se questi video vi piacciono davanti ovviamente metterò più la facecam davanti e ora sono brutto e quindi non la metto questa non un po' come piccolo noi non possiamo fare nessun attacco ma perché in diretta no io magari ci metto un sacco di tempo non è no no almeno Mamma mia che fortuna Abbiamo finito Beh Aia Questo va male Batosta 800 colpi 160 340 Ora devo scegliere il tuo Pokémon Non ne sono più Ignorante se ottimo tono questo attacco. Mamma mia. Questo sì che è buono questo attacco. Comunque bellissimo su suo Niente da dire e mi sta facendo di nuovo arrabbiare. Muoviti che cazzo. Muoviti! Potremmo passare di sano per 14 minuti. E qua lei non si muove. Manco un poco. Oi. in Revosibok intorno a me non so come mai io devo un po' urlare per il mio gusto ok con noi boh, ma poi possiamo evolvere forza prendete si mi attacca contro palla, palla malefica questo attacco infligge 20 danni in più per ogni energia generata e Pokémon attivi vabbè io che tengo 270 di vita però Oh. Muoviti! Eh. Non può. si ferma. Si ferma. Non so. ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina in più mi lasciare un bel like per sostenere questi video e, e di commentare alla prossima